ክፍል አምስት የሺህ ዓመት መንግስት ነው። እንግዲህ ቀደም ባሉት ጊዜያት አራቱን የነገረ ፍጻሜ ተከታታይ ክፍሎች ምልክቶችን፣ የቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን መነጠቅን፣ ታላቁ መከራን እና የጌታ ዳግም ምጻት የሚለውን ለማየት ሞክረናል። አሁን ክፍል አምስትን የሺህ ዓመት መንግስት የሚለውን እናያለን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን ሁላችንም እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እንሰግድልሃለን። እግዚአብሔር ሆይ መንግስት ስላዘጋጀህልን የዘላለም ርስት ጊዜያዊ ርስት ስላዘጋጀህልን ጌታ ሆይ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን፣ እናነግሳሃለን። እንዳንተ ለሰው የሚያስብ የሚጠነቀቅ የለምና ጌታ ኢየሱስ የሰው ልጆችን ያንገላታውን ኃጢአት ለመቅጣት ሞትን ለመቅጣት የገሃነም ደጆችን ለመቅጣት በመስቀል ላይ ተጎሳቅልሃልና ጌታ ኢየሱስ ሆይ የዘላለምን ህይወትና መንግስት ለማግኘት በምናደርገው በዚህ የቃል መከፋፈል ቅዱሱ መንፈስህ ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን እንጸልያለን። በነገር ሁሉ አንተ ክበር። ከክፉ አድነን፣ ወደ ፈተና አታግባን። ቃልህን የመጨረሻውንና የዘላለምን መንግስት ሚስጥር ካለመረዳት የተነሳ ከሚመጣብን ክፉ አንተ አድነን። ሁሉ ለክብርህና ለበረከታችን ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንግዲህ ስለ ሺህ ዓመት መንግስት ጎላ ባለ መልኩ እና ጥርት ባለ መልኩ ይዘቶቹንም ምን ነገር በሺ ዓመት መንግስት ውስጥ እንደሚከናወን ይዞልን ያለው መጽሐፍ የራእይ ምዕራፍ ሀያ ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት በብሉይ ኪዳን አሁን በአብዛኛው አሁን ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ጀምሮ በተለይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 አብዛኛው ክፍል ኢሳይያስ ምዕራፍ 23፣ 24፣ 25 እስከ 26 እስከ 27 ስንመለከት ስለ ሺህ ዓመት መንግስት በዚያ ቀን፣ በዚያን ጊዜ፣ በዛን ዘመን፣ በዚያን ወራት የሚል በተለያየ አይነት ስምና ሀረግ ተጠቅሶ እናገኘዋለን። እንግዲህ ስለዚህ ስለ ሺህ ዓመት መንግስት ሲነሳ አንዳንድ ሰዎች ቃል በቃል መተርጎም የለበትም ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ ነው መተርጎም ያለበት የሚሉ አሉ። አሁን በራእይ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ስምንት ጀምሮ ስንመለከት እናንተ ግን በጌታ ቀን አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት ሺህ ዓመት እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይህንን አንድ ነገር አትርሱ የሚል መልእክት አለ። ያ አሁን ሺህ ዓመት ላይ አያመለክትም። በዚህ አይነት መንገድ መተርጎም አለበት። ሺህ ዓመት ሲባል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ብለው በሰውኛ አቆጣጠር ታሪካዊ አቆጣጠር አይደለም፣ ምሳሌያዊ ነው ብለው የሺህ ዓመት መንግስትን ለመተርጎም የሚሞክሩ የነገረ መለኮት ሰዎች አሉት። ይሄ ግን ትክክለኛ አይደለም። ይሄ ስህተት ነው። ለምን ቢባል ይሄ የሺህ ዓመት መንግስት ነገር ታሪካዊ ነው ታሪካዊ ነው በውስጡ የሚደረጉ ትዕይንቶች፣ የሚከናወኑት ነገሮች ጊዜን ይጠይቃሉ፣ ዘመንን ይጠይቃሉ። ጊዜን ስለሚጠይቁ ዘመንን ስለሚጠይቁ ሺህ ዓመት የሚለው አንድ ሁለት ሶስት ብለን ዓመታትን እንደምንቆጥር ወራትን እንደምንቆጥር የሚቆጠር ነው እንጂ ምሳሌያዊ አይደለም። አሁን ወደፊት የሺህ ዓመት መንግስት ባህሪያት የሚለውን በሺህ ዓመት የሚደረጉ ትዕይንቶችን ስንመለከት ተጨባጭ በሆነው ዓለም ላይ የሚሆነውንም ነገር አብረን ስለምናይ ስለዚህ ምሳሌያዊ በሆነ መንገድ አንተረጉመውም። ሊተራል ወይም ደግሞ ቃል በቃል በሚጨበጠው ዓለም የሚፈጸመውን ታሪክ እያገናዘብን የምንተረጉመው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የሺህ ዓመት መንግስት የክርስቶስና የእግዚአብሔር መንግስት ተብሎ በኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር አምስት ላይ እና በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ተጠቅሷል። የእስራኤል መጽናኛ እስራኤላውያን የሚበረታቱበት ጊዜ ለእስራኤላውያን የፈውስ ጊዜ እንደሆነ ሉቃስ 2 25 እና ቁጥር 38 ላይ ተጽፏል። ሌሎችም እንግዲህ ከሺህ ዓመት መንግስት ጋር የተያዙ እውነቶች አሉ። አሁን ጠንከራ አድርገን እንድናየው የምፈልገው የሺህ ዓመት መንግስት ትዕይንቶች የሚለው ነው። ምንድን ነው በሺህ ዓመት ምንድን ነው የሚሆነው? ምንድን ነው ክስተቱ እየተከናወነበት ሊከናወንበት ያለው በራእይ የታየው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ አንደኛ ሺህ ዓመት ማለት ሰይጣን መስራት የማይችልበት ጊዜ ነው። ራእይ ሀያ ከአንድ እስከ ሁለት አሁን ልብ በሉ መጀመሪያ ሴጣን አብዮት አካሄደ። እግዚአብሔር ከእሳት ድንጋዮች መካከል ከከዋክብት ዓለም ወረወረው። ወደዚህ ምድር ወደ ፕላኔቶች አካባቢ ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ አዳምና ሔዋንን አንድ ሶስተኛ መላእክቶችን ካሳተበት ጀምሮ በምድር ዙሪያ እስከዚህ ሰዓትና እስከ ሺህ ዓመት መንግስት መጀመሪያ እስከ ሰባኛው ሱባኤ መጨረሻ ድረስ ሰይጣን ይሰራል። ሺህ ዓመት ላይ ግን አይሰራም፣ መስራት አይችልም ሰይጣን። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሰይጣን ታስሯል ብሎ ይናገራሉ። ውሸት ነው። እንዲህ ሰዎች ወደ ኃጢአት ውራት እየገሰገሱ ባለፈው በምልክቶች ላይ እንደገለጽኩት ሰዎች እየተበላሹ በሚገርመው ሁኔታ እኮ ነው ከኃጢአት ወደ ኃጢአት ከኃጢአት ወደ ኃጢአት እየሄዱ ሰዎች በከፍተኛ ብልሽት ውስጥ እየገቡ እያለ ሰው እኔ አምላክ ነኝ እስከሚልበት ደረጃ ሲደረስ ሴጣን እንዴት ታስሯት ይባላል። አጋንንቶች ከሰዎች ውስጥ እየወጡ እያሉ ሴጣንን እያከበሩት ሴጣንን እየነገሱት እያነገሱት የሴጣንን ማንነት እየገለጹ እያሉ እንዴት ሴጣን ታስሯል ይባላል። አልታሰረም። ሴጣን የሚታሰረው እኛ ተነጥቀን ከክርስቶስ ጋር መተን ሺህ ዓመት በምድር ገጽ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ በጽዮን ተራራ እግሮቹ ሲቆሙ ያን ጊዜ ሴጣን ይታሰራል። ከዛ በኋላ የሐስ የማሳት ስራ ሁሉ ይቆማል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንደኛ ጢሞቴዎስ አራት አንድ ላይ አንዳንዶች የአጋንንትን ትምህርት እያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ አይደል የሚለው። ሃይማኖትን መካድ ማለት መሳት ነው። ስለዚህ አጋንንቶች በሺህ ዓመት መንግስት ማስተማር አይችሉም። ሁለተኛው የሺህ ዓመት መንግስት ትዕይንት ሰዎች ወደ እውነት ጌታ እና ወደ ወደ አዳኙ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚመጡበት ጊዜ ነው። ይሄንን በሚኪያስ አራት ሶስት እና ኢሳይያስ ሁለት ከሁለት እስከ አምስት እንመለከታለን። ምን ይላል? በሺህ ዓመት መንግስት ሰይጣን ስለታሰረ አጋንንቶች ስለተጣሉ ሌላ ቦታ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናየዋለን። የሺህ ዓመት መንግስት ክርስቶስ የሚገዛበት ጊዜ ስለሆነ ፍጹም ሰላም ያለበት ነው። በሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ብቻ ክፉ ሀሳብ አለች። ሰው ከእሷ ጋር ብቻ ነው የሚታገለው። ውጫዊ ተጽዕኖ፣ የክፉ መንግስታት ተጽዕኖ፣ የቫይረሶች ተጽዕኖ፣ የተለያዩ አይነት ጀርሞች ተጽዕኖ፣ የመርገም ተጽዕኖ አይኖርበትም ሰው በሺህ ዓመት መንግስት ወደ እግዚአብሔር እንዳይመለከት እግዚአብሔርን እንዳያስብ የሚከለክለው ተጽዕኖ አይኖርበትም። ክፉ ሀሳቡ ግን እንዳለ ነው የሚሆነው። ምንድን ነው እሱ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ የምናየው? ኑ ኑ ወደ ያዕቆብ አምላክ ኑ ወደ ያዕቆብ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ፣ እሱ መንገዱን ያስተምረናል፣ በፍለጋውም እንሄዳለን። መንገዱን ያስተምረናል፣ በፍለጋውም እንሄዳለን ይላሉ። አሁን ባለፉት ስድስት ሺህ ዓመታት ወይም ባለፉት ስድስት ቀናት ስድስት ክፉ ቀናት ማለት ነው። ስድስት ሺህ ዓመታት ሰው አምላኩን እየፈለገ አምላኩን እንዳያይ እንዳይረዳ ከፍተኛ ግርዶሽ የተደረገበት ዘመን ነው። ጨለማ የዚህ ጨለማ ገዢ አይደለም የሚለው የጨለማ ጊዜ ነው። በሺህ ዓመት መንግስት ግን ይሄ የለም። ግሬስ አለ፣ ጸጋ በሰዎች ላይ ያርፋል ማለት ነው። እና ሰዎች በሙላት ያኔ እንግዲህ የዘላለሙ ወንጌል አሁን እየተሰበከ ያለው የደህንነት ወንጌል በሺህ ዓመት መንግስት ስም ይሰበካል። በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣሉ ማለት ነው። ሶስተኛው በሺህ ዓመት መንግስት የሚሆነው ትዕይንት ምንድን ነው? ሰዎች ከሰይጣንና ከአጋንንቶ ተጽዕኖ ነፃ የሚሆኑበት ነው። ራይ 20 ቁጥር 3 ኢሳይያስ 27 ቁጥር 1 ላይ ኢሳይያስ 27 ቁጥር 1 ምን ይላል? በዚያም ቀን እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን ጠማማውን እባብ ሌዋታንን ይቀጣል፣ በጠንካራ በትር ይቀጣል፣ በባህር ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገድላል ብሎ ይናገር። ይሄ የሴጣን ስላሴዎች ናቸው። ኢሳይያስ 27 ቁጥር አንድ ላይ ስለ ሴጣን ስላሴዎች የሚናገር ነው። ፈጣኑ እባብ፣ ጠማማው እባብ እና ዘንዶ የተባሉት የሴጣን ስላሴዎች ናቸው። ሺህ ዓመት ማለት ሁለቱም የሚቀጡበት ማለት ነው። እንደውም እግዚአብሔር ምንድን ነው ያደረገው? ልክ በአርማጌዲዮን ጦርነት ክርስቶስ ኢየሱስና እኛ ወደዚህ ወደ ምድር ስንመጣ ሐሰተኛው ክርስቶስ አውሬው ተያዘ ይላል። ሐሰተኛው ነቢይ ተያዘ ይልና በዲን ወደሚቃጠል ወደ ሳት ባህር በህይወት ሳሉ ተጣሉ አይደለም የሚለው ሁለቱ የሴጣን ስላሴዎች ከሴጣን አንድ ሺህ ዓመት ቀድመው ነው ወደ ጥልቅ የተጣሉት። አያቸው። በብርቱ በትር በብርቱ ቅጣት ነው እግዚአብሔር የሚቀጣቸው። ይህንን የሚያደርገው ለምንድን ነው? ጌታ ሰዎችን ነፃ ለማውጣት ነው ማለት ነው። ራይ 20 ቁጥር 3 ላይም እንደተዘጋበት ነው የሚያሳየው። አራተኛው በምድሪቱ ላይ ታላቅ ተሃድሶ የሚሆንበት ጊዜ ነው። ሺህ ዓመት መንግስት ምንድን ነው ቢባል በዚች አሁን በምንኖርባት ምድር አንደኛ ታላቅ የፖለቲካ ተሃድሶ፣ ሁለተኛ ታላቅ የኢኮኖሚ ተሃድሶ፣ ሶስተኛ ታላቅ የአምልኮ ተሃድሶ፣ አራተኛ ታላቅ የህብረተሰብ ተሃድሶ፣ አምስተኛ ታላቅ የተፈጥሮ ተሃድሶ የሚሆንበት ጊዜ ነው የሺህ ዓመት መንግስት። prosperity ከፍተኛ prosperity ብልጽግና የሚገኝበት ጊዜ ነው። እነኚህ እንግዲህ የህብረተሰብ ክፍሎች ተፈጥሮ አሁን የምድር መንቀጥቀጥ አይኖርም። በሺህ ዓመተ መንግስት የምድር መንቀጥቀጥ አይኖርም። ረሃብ አይኖርም። ቸነፈር አይኖርም። ከፖለቲካ አኳያ ደግሞ ባለፈው የፖለቲካ ምልክቶች የሚባሉት ክፉ የህይወት አዛግጥ የሚፈጥሩ ክፉ ትዕይንቶች በሺህ ዓመት መንግስት አይኖርም። አገዛዙ ቴዎክራቲክ ረጅም ነው። መለኮታዊ መለኮታዊ ክርስቶስ እና የክርስቶስ የሆኑ በጎ የሚያደርጉ ሰዎች መለኮት ጌታ የሚነግሱበት ጊዜ ስለሆነ ትልቅ ተሃድሶ ነው የሚሆነው። reformation transformation አይሆንም። በሺ ዓመት መንግስት reformation ያለው ነገር የሚታደስበት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ከኢሳይያስ 35 ከኢሳይያስ ምዕራፍ 2 እና ከኢሳይያስ ምዕራፍ 11 እናያለን። ግን ኢሳይያስ ምዕራፍ 11ን እንድናነበው ጠይቃለሁ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ከሰይ ግንድ በትር ይወጣል። ይሄ በትር የተባለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ከስሩ ቁጥቋጥ ያፈራል። ቁጥቋጥ የተባለው ጌታ ኢየሱስ ነው። አሁን ይሄ ጌታ ኢየሱስ ሰባቱ የጸጋ ስጦታዎች ያርፉበታል። አንድ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የጥበብ መንፈስ፣ የምክር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ የእውቀት መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የሚያርፉበት ነው። እንግዲህ ይሄ ጌታ በምድር በነበረበትም ጊዜ የሆነ ነው። ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል ይላል ቁጥር አራት ላይ ልብ በሉ። አሁን ያሉት መንግስታት ድሃ የሚደፈጥጡ አንድ መጽሐፍ አለ ድሃ ብዬ ስል ትዝ ላይ Lords of Poverty የሚል መጽሐፍ ታውቃላችሁ? Lords of Poverty ድህነት አምራቾች ማለት ነው። ማለትም ድሃ በምድር ገጽ ላይ እንዲኖር የሚፈልጉ ድህነትን የሚፈጥሩ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ድህነትን ይፈጥሩና ድሆችን ይብዘብዟቸዋል ለድሆች ግን ቀን አያወጡም። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ድሆች በምድር ገጽ ናቸው፣ ከእናንተ ጋር ናቸው፣ እርዳቸው ለድሆች በጽድቅ በትክክለኛው መንገድ አይፈርዱም። እነዚህ የፖለቲካ መሪዎች አይነት አይነት አሉላቸው። ለምድር የዋሆች በቅንነት ይበይናል። በአፉ በትር ምድርን ይመታል፣ በከንፈር ውስጥ ትንፋስ ክፎችን ይገላል። የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑ መቀነት ታማኝነት። አይታችኋል? ይች ነገር ታማኝነት። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ማለት እግዚአብሔር ታማኝ ነው ማለት ነው። አሁን እኮ ትልቁ የጠፋው ነገር ታማኝነት እኮ ነው። በፖለቲካው ዙሪያ ታማኝነት የለም። በንግዱ ዙሪያ ታማኝነት የለም። ይሄ የምን ስጋ ነው ብለን ስንጠይቅ የበግ ስጋ ነው ይሉናል። ስንቀምሰው የበሬ ስጋ ውስጡ ተቀምጦበታል። ይሄ ምንድን ነው ብለን ስንላቸው ንጹህ ቅቤ ነው፣ ንጹህ ቅቤ ነው ይሉናል። ገሰን ቤት ስናነጥረው ውስጡ ሙዝ ይወጣል። ይሄ ምንድን ነው ስንላቸው ንጹህ ከሰል ነው፣ ችግር የለውም፣ ንጹህ ከሰል ነው ይሉናል። ኩንታሉን አምተን እዚህ ስንዘረግፉ ኩበትና ድንጋይ የባሪያ ድንጋይ ሁሉ ሳይቀር ውስጡ እናገኝበታል። ይሄ ምንድን ነው ብለን ስንል ንጹህ ጤፍ ነው፣ ምንም የለበትን ሲባል ውስጥ ከውስጡ በኩል ቀጭ ቀጭ ያለበትን ጤፍ ቀላቅለውበታል። አደልተሬሽን ይባላል። ይሄ ብዙ ቦታ ታማኝነት የጠፋበት ጊዜ ነው። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን የውጉቡ መታጠቂያ ታማኝነት ነው አይደለም የሚለው። በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ቁጥር አምስት ተመልከቱ። ኢሳይያስ 11 ቁጥር አምስት የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑ መቀነት ታማኝነት ነው። መቀነት መታጠቂያ ቀበቶ ዙሪያ ገጠም ነው፣ ሀፍ አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስን አሁን ለምሳሌ ራእይ ማነው ራእይ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ዙፋን አየሁ ይልና በዙፋኑ ዙሪያ መረግድ የመሰለ ቀስተ ደመና ነበር ይላል። ይሄ መረግድ የመሰለው ቀስተ ደመና ግጥም ነው፣ ሰርክል ነው። ምንድን ነው የሚያመለክተው? እግዚአብሔር በቃል ኪዳኑ ታማኝ መሆኑን ነው የሚያመለክተው። ክፍተት የለም። አደርጋለሁ ካለ አደርጋለሁ ነው፣ አላደርግም ካለ አላደርግም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በሺህ ዓመት መንግስት የሚነግሰውም ጌታ እንዲህ ነው። ቁጥር ስድስት ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀመጣል፣ ነብር ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል። ጥጃና የአንበሳ ደቦል ፍሪዳም በአንድነት ያርፋሉ። ታናሽም ልጅ ይመራቸዋል። ላምና ድብ አብረው ይሰማራሉ። ግልገሎቻቸውም በአንድነት ያርፋሉ። አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል። የሚጠባውም ሕፃን በእባብ ጉድጓድ ላይ ይጫወታል። ጡት የጣለውም ሕፃን በፍኙት ቤት ላይ ይጫወታል። በተቀደሰው ተራራይ ሁሉ ላይ አይጎዱም አያጠፉምም። ውሃ ባህርን እንደሚከድን ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ያው ምድር ምን ማለት ነው? ምድር ሁሉ አውሬውን ተከተል አይደለም የሚለው ይሄ ምድር የተከተለው ይሄ አውሬው እግዚአብሔርን ሊሳደብ አፉን የሚከፍት ነው። እግዚአብሔርን የሚያውቅ አይደለም። በሺህ ዓመት መንግስት ግን ይሄ አውሬውና ሐሰተኛው ክርስቶስ ዲያብሎስ ወደ ጥልቅ ስለሚጣሉ ወደ እሳት ባህር ስለሚጣሉ በሺህ ዓመት መንግስት ግን ኑ ወደ ያዕቆብ አምላክ እንሂድ የሚል ትውልድ ነው። በተቀደሰው ተራራዬ ላይ አይጎዱም፣ አያጠፉም ይላል። ክርስቶስ በሚነግስበት ጊዜ ቴዎክራቲክ ሬጅም በተባለው ሰዎች ምን አይሆኑ አይጎዳዱ፣ አይጠፋፉ። ስለዚህ ትልቅ የተሃድሶ ጊዜ ይሆናል። የፖለቲካ ተሃድሶ ይሆናል። የአምልኮ ተሃድሶ ይሆናል። አምልኮን በተመለከተ የተለያዩ አማልክቶች አሉ። እግዚአብሔርን የማያመልኩ ሰዎች በመሰረቱ በሺህ ዓመት መንግስት ይኖራሉ፣ ይፈቅድላቸዋል። የመጨረሻ probationary period የምትባለች ሺህ ዓመት የአንድ ቀን የአንድ ሰንበት ጊዜ ነች ለምድሪቱ ሰዎች ከተጠቀሙበት ይጠቀሙበታል፣ ካልተጠቀሙበት የመጨረሻውን ሴጣን ሲፈታ ሴጣንን አጅበው ከሰማይ የወረደ እሳት ይበላቸዋል፣ ይጠፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የሺህ ዓመት መንግስት። አምስተኛ በመከራው ዘመን በአውሬው አንገታቸው የተቆረጡ ከጌታ ጋር አብረው የሚነግሱበት ጊዜ ነው። በዚህ በራእይ ምዕራፍ ሀያ ላይ ራእይ ምዕራፍ ሀያ ከቁጥር አራት አምስት እና ስድስት ላይ ዙፋኖችንም አየው፣ በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት ተሰጣቸው። ስለ ኢየሱስ ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነብሳት ልብ በሉ ራሶቻቸው የተቀረጡባቸውን ሰዎች ሆነው ነፍሳት ከስጋ የተለዩ ማለት ነው። ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየው። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ። ሺህ ዓመት ምንድን ነው እንግዲህ? ራእይ ሰባት ከቁጥር 13 ጀምሮ ባለፈው ጊዜ እንዳካፈልኳቸው ዮሐንስ ሽማግሌውን ጠየቀው። እነዚህ ነጩን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው ብሎ ሲጠይቀው እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ልብሳቸውን በበጉ ደም አጥበው ያነጹ ቅዱሳን ናቸው ብሎ ይመልስለታል። እነዚያ ብዙ ህዝብ ናቸው፣ በጣም ብዙ ህዝብ የዘንባባ ዝንጣፊ የያዙ በሺህ ዓመት መንግስት ከሺህ ዓመት መንግስት በፊት ባለው የሰባቱ ዓመት የመከራ ጊዜ በሰባቱ ዓመት የመከራ ጊዜ አንገቶቻቸው የተቆረጡ ለአውሬው አንሰግድም ብለው ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ትንሣኤ አግኝተው የማይሞተውን የማይበሰብሰውን አካል ለብሰው የሚነግሱበት ጊዜ እሱ የትኛው ጊዜ ነው? የሺ ዓመት መንግስት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛው በዚህ በሺህ ዓመት መንግስት የሚሆነው ትዕይንት ምንድን ነው? በፊተኛው ትንሣኤ የተሳተፉ ሁሉ ካህናት የሚሆንበት ጊዜ ነው ይሄ የሺህ ዓመት መንግስት። እዚህ ራይ 20 ቁጥር ስድስት ላይ አንገቶቻቸው የተቆረጡባቸው ትንሣኤን አግኝተው አዲሱን አካል ለብሰው ይነግሳሉ። እነዚህ ከክርስቶስ ጋር የሚነግሱት ደግሞ የክርስቶስ መንግስት ካህናት ሆነው ነው። ቀሳውስት ናቸው፣ priests ናቸው ማለት ግን ሰዎች ናቸው። በሺህ ዓመት መንግስት አገራቸው በሰማይ ነው። በዚህ በምድር ገጽ ላይ ይመላለሳሉ። በ micro second ከሰማይ ወደ ምድር ከሰማይ ወደ ምድር እንደሚመላለሱ አስባሉ። የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ይሄ ነው። ሰባተኛው የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ከፊል የሆኑ ሰዎች ጌታን የሚቀበሉበት፣ ከፊል የሆኑ ሰዎች ደግሞ ጌታን የማይቀበሉበት ጊዜ ነው። ይህንን እስቲ ራይ ሀያ ከሰባት እስከ ስምንት እናንብበው። ራእይ ሀያ ከሰባት እስከ ስምንት ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉት አሕዛብ ጎግና ማጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸውም እንደ ባህር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳን ሰፈር የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። በሰባቱ ዓመት መከራ የተረፉ ሰዎች ሺህ ዓመት መንግስቱ ሲገቡ ሺህ ዓመት እንግዲህ ረዥም ጊዜ ነው። አንዳንዱ ሰዎች ሰባት መቶ ዓመት፣ አምስት መቶ ዓመት፣ አንድ ሺህ ዓመት፣ ዘጠኝ መቶ ዓመት የሚኖሩበት ጊዜ ነው። ይህን ያህል ኖረው ኖረው ይህንን ያህል የእግዚአብሔርን ክንድ የእግዚአብሔርን በረከት አይተው ለክርስቶስ የማይሰግዱ ሰዎች አሉ። የሚገርም አይደለም? የእግዚአብሔር ትከሻ ይታያችኋል ወገኖቼ። በጣም እኮ ታጋሽ ነው እግዚአብሔር። በእውነት እግዚአብሔር ታጋሽ ነው። ሺህ ዓመት ሴጣንን አስሮላቸው፣ አጋንንትን አስሮላቸው። በአርማጌዲዮን ጦርነት እነዛን ቲቢተኞች አሳርፎላቸው፣ ክፉ ሰዎችን ቀጦላቸው፣ ወደ ሲኦል አስገብቶ በሺህ ዓመት መንግስት ሰላም ያለበትን የነፃነት ኑሮ እንዲኖሩ ረድቷቸው አስችሏቸው በመጨረሻ ሴጣንን ተከትሎ የሚሄዱ ትውልድ ናቸው። ምንድን ነው ይሄንን እንግዲህ ምን ነው በጣም እግዚአብሔርን የሚያሳዝን እግዚአብሔርን ደስ የማያሳይ በጣም የከፋ ነገር እንደሆነ ነው ከዚህ የምንመለከተው። እና አንዳንዴ የሺህ ዓመት መንግስት ማለት ሙሉ በሙሉ ጻድቃን ብቻ የሚኖሩበት አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። እኛ በምድር ላይ አንኖርም። ያኔ በሺህ ዓመት መንግስት አገራችን በሰማይ ነው። ግዚ ግን እንመጣለን። ስምንተኛው በሺህ ዓመት መንግስት ከሚታዩ ታላላቅ ትዕይንቶች ውስጥ የፀሐይና የጨረቃ ብርሃን እጥፍ መሆን ነው። እስቲ ይሄንን ኢሳይያስ 30 ቁጥር 26 ላይ እንመልከተው። እግዚአብሔር የህዝቡን ስብራት በጠገነ ዕለት፣ ይሄ ስብራት የሚጠገንበት ዕለት የሺህ ዓመት መንግስት ነው። መቅሰፍቱ የቆሰለውን በፈወሰ ዕለት ይህ ሺህ ዓመት መንግስት ነው። ምን ይሆናል? የጨረቃ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን፣ የፀሐይ ብርሃን እንደ ሰባት ቀን ብርሃን ሰባት እጥፍ ይሆናል ይላል። የሚገርም አይደለም? ይሄ ነው ሪፎርሜሽን የምንለው። ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላ ይሄው ፀሐይ ነው የሚቀልጠው። እቹ ምድር ነች የምትቀልጠው ከሺህ ዓመት መንግስት በኋላ ማለት ነው። ከወዲሁ ግን በሺህ ዓመት መንግስት አሁን የጨረቃ ብርሃን እንደ ፀሐይ ብርሃን ምን ማለት ነው? ጨረቃ ጨረቃ ብርሃኗ የሚታየው በጨለማ አይደለም። የጨለማው ጊዜ የቀንም ብርሃን ያገኛል። የቀኑ ብርሃን ሰባት እጥፍ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ቀን በሺህ ዓመት መንግስት አሁን አሁን ያለው ቀን ከ12 ሰዓት እስከ ጠዋቱ አንድ ሰዓት ያለው ቀን ሌሊት ይሆናል። ቀኑ ደግሞ ሰባት እጥፍ ይደምቃል ማለት ነው በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ የሚገርም አይደለም? አሁን እኮ አሁንም እንኳን በዚህ በፀሐይ ቃጠሎ እኮ የሚሞቱ ሰዎች አሉ አይደለም? በተለይ በህንድ ከተማ ውስጥ በረሃ ቀመስ በሆኑ ኤሪያዎች ላይ የሚኖሩ ሰዎች ስቃቸው ከፍተኛ ነው። እንግዲህ የተፈጥሮ ለውጥ ብለን የምንለው ይሄ ነው። ተፈጥሮውን ሁሉ ነው የሚለውጠው ጌታ በሺ ዓመት መንግስት ውስጥ። ዘጠነኛ የሰዎች እድሜ ከመቶ ዓመት ወይም ከመቶ ሀያ ዓመት ወደ ሺህ ዓመት የሚያድግበት ጊዜ ነው። ኢሳይያስ 65 ላይ የግድ ይህንን ጥቅስ ማንበብ አለብን። ቁጥር 20 ከዚያም በኋላ ከዚያም ወዲያ ጥቂት ዘመን ብቻ የሚኖር ህፃን ወይም እድሜውን ያልፈጸመ ሽማግሌ አይገኝም። ጎልማሳው የመቶ ዓመት ሆኖት ይሞታል። ኃጢአተኛውም የመቶ ዓመት ሆኖት የተረገመ ይሆናል። ቤቶችንም ይሰራሉ ይቀመጡባቸውማል ወይንም ይተክላሉ፣ ፍሬውን ይበላሉ እያለ ይቀጥላል። የመርገም ነገር እንደሚቀር ነው። እንግዲህ ባለፈው ቅማሪያዊ ወይም በሂሳባዊ ስሌት በቅማሪያዊ በሆነ ወይም በሂሳባዊ ስሌት የዚህ ዓለም መጨረሻ እንደቀረበ ፍንጭ ሰጥቻችሁ ነበረ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አሁን ያየነው ምንድን ነው? እሱ የሰው ዕድሜ በፊት ለዘላለም ነበር። ቀጥሎ ወረደ 969 ወረደ 120 ወረደ 780 ወረደ 40 60 አሁን በማህፀን ውስጥ ውርጃ የሚባለው በዚያ ወጣቶች ልጆች ህጻናቶች እያለቁ ነው። ልክ አሁን እንግዲህ turning point ኡ ወደ ሺህ ዓመት መንግስት ከዛ ወደ ዘላለም የሚገባበት ይሆናል። እንግዲህ በዚህ በሺህ ዓመት መንግስት ውስጥ አንድ ሰው እድሜው መቶ ዓመት ሆኖ ልክ እንደ አስር ዓመት ማለት ነው። ህፃን ነው ግን ሽማግሌ ይመስላል። እድሜው መቶ ዓመት ነው ግን እንደ አስር ዓመት ህፃን ልጅ ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።